好，我们来讲解一下这个肘法和膝法加腿法的技术啊，肘为主，前直，然后往前直接拉近距离，你不打肘不要往后拉哈，直接你往前上步的时候就已经蓄力了，动是这样打的，然后一般来讲我们伏法不打左横肘加右横肘，因为这样的话呢，对方很容易直线肘法把你破解，对吧？但是我们没关系，这是重击啊，这是重击，打得慢一点，动动，然后右手重击。 等于这个小小的组合就结束了，然后马上下一个什么前直前手的调整，打一个九十度的啊，是往上、往横包，右手加什么膝逻辑左膝包一样换步，积极重右小踢包，好再来一遍上步动这两个肌肉连在一起，再来一遍动动动动动击包小踢，好重击为主啊，可以稍微节奏慢一些。 是你的版本艾特我们，然后我来告诉你做的怎么样。感谢收看，我们再见。